ассалому алайкум подписчикои калхозобо тв ина имрӯз навори мо худохоҳад абои листуроро пури тамошо мекунем абои нағз нағз аз марҳамат бозори калхозобод ассалому алайкум ака созе саломатикум аҳоласт мондаи кору ака бачо бисёр хоҳиш кардан ки ҳамн абоёра нархоша листурора пури як тамошо мекардем гап мезадем ина бачо абои нағз будааст ё чанд сомо шидан ака 280 сомо 280 сомона امیرت پول 280 تومان می بله بله اینا فو معامله داره البته شما اینا چی اکا یا هم شما استیلا جام خیر اینا می سه تا استوداگی شما شون 280 تومان بله اینا نه تماشا کنین بچه‌ها ابو بسیار خوش رو بده است یا ابو گفتگی کرا برو 5 دلار 600 تومان بچه‌ها مرحبا ёши чӣ қала нака ёши ҳамаи номи калхозобо теве бигам биён арбутаешаёши чӣ қала нака мана гулдору расходни ҳамаш россияда россия дарша ҳамаш абои россия мешавам палитра барои калидор барои меҳмонхона барои кӯҳна чӣ нисарат метед ака барои калидоро мана ино масъал ки барои калидор барои чиё мана ино абоё анатони анатони бисёр хушрӯ мебурам ё мойши мойши садфоиза бале бемало шуштар мегирам бемало ана барои меҳмонхонаҳо барои меҳмонхонаҳо мана ино ама ин гулдоро нағзаида мисол акеш чикунина ин тамошо кунем ино чанд сомон ака اینو 300 سومونه 300 سومونه بله اینو 300 نمره اینو اینو این شکل اینو فکر نیست خیلی دقیقی ایش چند سومون میشه کن؟ این همانی 300 نیست کرد من با 350 سومار سر میشه روزی بانا عزیزر او چی سومون های کن اگر جدا اجویب چرا اولی میمو خانه کن چرا اولی چکرده؟ با کجا باید؟ من اینو 350 سومی اینو شا؟ آه من اینو هم برای کلیدور بعد زلوی کلون ده зарои калони баланд бошад ранги хеле саъмори будааст а бале бале ину мрамр нида наварне шуру будааст майнарабинеда мана ай тоза санги мана чо шуру будааст ишам санги а инам санги сесад панҷо сум сесаду панҷо сумоне бале бале ино ҳамаш муомила дорам ҳамаш муомила қади худо насиб бошад ана иш чӣ хел раст бача ин барои меҳмонхона барои спалния мешавад неким хушунудаст неки бале иш чанд сомон ака чанд свет дорад некиманабози мана бо ин суетиин бо карични бод касеба чика маъқул бошад касеба мисол бидо чанд шиазда чанд сире на на инҷо чиқер бо ака ино дусаду ҳаштод сомони мана ино ҳамаш дусаду ҳаштод сомони ҳа мана ино нигоҳ кунедам ана тамошо кунед 180 تومان 180 با ارزان میشود یکی 180 تومان یعنی ارزان بولاد عزیزلر جدا عجیب چوریلر بویلر بار ekan ana این بخیرون برای کهنه اینا بله اینا برای کهنه آها اینش هم خوشبوده است اینا برای کهنه پیش نمیگنیدم این برای کهنه خوشبوده است نه چند سویت دارده؟ نه سفیده شود، کریشنی شود بله بعد اون جتسکی هست اینجا بابا بله انا барои детски хона детски ам ана одамо ки тараққиётчон пешрафтагӣ яку ана ана ин барои гулакҳо бин моло тамоша карда гӯё мултик тамоша кардаеста бале ин чанд сове дорад ин чанд сомон ин шакар дескиош ин сесо панҷу сума ин сесо панҷу сомона бале ин поёншон будаст бале ин бо дигар гулай бо мана зимитона шудааст ина о ин болоем барф ва мултико қаҳрамоно ина бисёр нафс бин моло тамошо карда хел прият мешад да оро гулако бале хушну хо мерад нас инош чихе боша акар инош кадомаш ин парагёни сафедо инам инам 280 сомона ба мане пара полни падрият 300 сом 300 сомона бале палитра да ино инам ачо айпеш мегирем тамошо кунем ҳамаш ай россия бале бале ўзбекистон аваз мед ӯзбекистон кама хитой аст ва кам тарак бисёраш россия бисёра россия хитой ҳаст барои ҳамин одамое ки намефаҳманд ку ки мисол унҷои қа инҷои қа мисол арзон мо қимат ино барои фаҳмондан мо хитоишам овардагӣ аделна стилажа задагӣ инаишам хушрӯб даст инам барои калидоаисоа гарини барои калидо ина бачо иш чанд сомонака Ну, а мы 600 мил. 600 мил, да? Да. Ну, саусом даст. Знаешь, бахори. Ина, а вот что-то не ишам. Халу. Ну, дача дай, он больше когда считай. Ага. Ранги саус, кайфет одама, мебардора, да? Да, да, да. Ина, там уж укни. Ишам, а мы 600 мил. Бали, ну, а мы 600 мил. Как думаешь? Я нас, шрук чанд сомона сар мешавад 180 200 сом сар мешавад то 1500 сомона ина бачо тамошо кунед любой хил люстра заказ кунед люстра ро мебореда бале ина бачо люстра тамошо ин люстра чанд сом бошад ина иш 1300 сомон 1300 сом харбуза харбуза лампчкош хати хай лампчкош ам метем ай ина лампчкош шумо гап занам калхозо бутед ина айном калхозо бутед бачо гап занед скидка дора лампчкош ам часпонда метавад ин лам чанд сом бошад ин 1000 сом 1000 сомона полмоиш ишама? Ой, полно полмоиш ёш. Ага, 200 сомона. Ари, 200 сомона. Хоч хилам 200 сака. Бо мисол хавлам тараф омада. Майно бе абуё без расход немеган, да, ами ха устои ки Ага. Расход не зур мегуя ку задан. Онлар ки сой бихона ракавра без расход не биёр, ами бароям устои бухонаков. Бухонаков, а? <laughs> Эй, гамет. Дина, любой шарето шумдаса? همون سوی که نو یاد میگیرن کو این ابویا برای همون وایفا میده یکم مثال امی گلز گلوسه تو نه میگن میگن زدن میگیرن ایا لو رفتن میگیرن ها قبول میکنن کسی یکم استوگی باشد ایا که همون ابویا سر کنه ها بله بله بله همون کسی نه استا باشه همین سر کنه 200 سومونه 200 سومونه بعد دلش کنه نه مسوزت کرد اون انداز سوز میشود من اینا من ابویا ابویای من کلمویشی های گلوی نه است шуруинашинаки истеҳсоли хитой ё хитой а бале хитой бошам материалаш качествааш нас качествааш нас инобачо ё ҳамаш дусад сомонӣ бале ба ман талаба ҳаст бу дусаду бист сомона ман инаам ҳамун барои устои гуфтам ку навёдгир безрасходни дусаду бист сомона бемалода ягон хеле гул пурша часпонда рафта мегирад касе усто шидани бошад ай ҳамин абои сар мекунад кора мехарад кора сар мекунад ва ай ҳамин намуд абоиҳо ва ман ино абоиҳои россия <clears throat> полумоишиҳо фирмаи палитра мана гулои садбар инаташоуаинаинаинаа тамошо мекунем хушрудастлекин инош чанд сомонака 180 тумон. Бале. Пол пол мойши. Пол мойши. Бури 80 тумон пол мойши кена. Бури 80 тумон ман ҳам. Иш чӣ хилака? Ин декор барои калидор, барои ягон тапчан, барои веранж. Чӣ га гарен мебирдин? Ҳанги санги будасан хеле. Ё. Марве негуфтен ки он хеле будас. Ёша 180 тумони. Ҳа? Ёша 180 тумони. 180 тумон бо арзон мешава? Ҳа, не. Чӣ гуда ка ҷон? аҷоиб беҳад зур ҳаино абоё бо ам қимат то сай тарадазодаги абоё моишиё қимат сесасомона ҳаино сесада мақсад худатон биёед бо инҷа выбор бисёр калон чи хел маъқул боша ҳамаша тамошоайноми шумо гарм занад айноми калхозоботи бачо гарм занем бо муомила кардан арзонтар карда метавн мана житки абой житки абой гарм занакадон мана житки абой нағзаш пеш пеш кадом фрешш ами мана медиштадор қиматш мешавад дусаду бист сомон дусаду бист сомон чанд квадрат мешад ин ин дувоздаҳ квадрат мегирад дувоздаҳ квадрат ҳамин худаш дусаду бист сомон клеш бо чанд мешад ака э, кле дорад камтар бо кӯда мехарад бар 200 220 бо арзо мешавад бо арзо мешавад иншалло низ сесолаи узбекистон узбекистон ба ман инош 180 сомона инаш хелака ё бро беришта ин беришта ва ин риштадо қиматтар ман ино 5 килога 230 сомо 230 сомо бале ин 5 килога чанд квадрат мешавад ин то 18 квадрат мегӯ то 18 квадрат а ина бисёр нас ин парадан бо вуброи бисёр будааст мана ино кутичаги кутичаги сесад сомон ин чанд квадрат ин дувозд квадрат мегирад буна сифати зу ин барои оригиналаш оригинал оригинал сесад сомон ина бале бисёр нас ман абоя надиданда мана ин абоя нигоҳ кунед ин навомадагиай ин трид меган ира мегӯ ки зинда гилиш ай берун ай мана нигоҳ кунедда аҷиб аҷиб хубе ки наги хеле чиқит часпонда бунда бала ин дури нигоҳ мекунед мегӯ ки гул берун ра истодагӣ инаш 300 сом бале 300 сом аҷиб фирма палитра россия россия россия о российский ну амаш россия жидкий абе арзон арзон яса 50 сом он ана арзон арзон яса 50 сом бале ришта надорад ришта надорад ну просто ами нанги э, пахта пахта бори аҷиб бина бачо 150 сом то 300 сом ра бале ин тамошо кунем бачо ҳама намдош аст خیلی عمدش دارم که باشم میسول بیان خدا تام ویبر کنن کلیش هم از همه چیز دوش هست ابوی کلی برای جیت که ابوی همه هست این هم مقصد همه چیز هست این کلی رو یک گفتن برای نکه کلی رو چکه بودن من کلی میتوان برای ابوی این کلی رسیه نم بهترین کلی نغزای با نکه اینده бисёртар манаин абои ман клеи германия буровардаги ин фирмаи палитра мебёрад универсални любой намуд абоя кле мекунӣ гарине да сифати зурайо зур зур иш чанд сомон 150 навсаги 150 сомон ин 45 сомон иш 45 сомон а бале иш 150 сомон бале ин чанд ка абоба мераса вай 75 6 рулонда мераса 6 рулонда бемало мераса ина 150 сомонӣ мо тавсия метаем ки то ҳамин клейра истифода баранд гиҷоида бошад ҳамин уни клей короче ин сета нагирада ин якта гирада бале якта ин гирада хеле нағза нағз будааст ина бачаҳо тамошо кунед ҳама чизҳошон качествениш нағз тамошо кунед занг занед бачаҳо телефон рақамошам мемонем барои ҳамин хонаҳои зимнӣ барои азкиё беҳтарин шайда гарм мегирад хонаро кӯдакҳо хунук намекунанд истеҳсол ӯзбекистон чанд сомона ка ин ҳамин 180 сомона шаидаин бале бале баъд бо мана инаш тон ко қиматара кардаа ришта дорад бо асонтар мебуд иш чанд сом ин 220 сомон бале ҳамин 18 квадрат мешавад не не ин то 11 12 квадрат 12 квадрат ина мешавад ина ҳама шоӣ када мондаги мақсад бинен чиқи качи сулашан ҳамаша тамошо карда бинен мешад ина житка бой бачо акай плафон чорам гам зане чиқи плафон ана ино се палажони ки дон мешавад ино си сомон си сомон дона си сомон дона си сомон ман ино си пан сомон ин чанд палажони дона ё ҳама се палажони ки дон мешавад ман ино шавад ман чил сомон чил сомон ё барои кухни барои ягон калидор нағзай Майнам сияй, то 25 ма додам мешава, бо аз он мекнем. 25 сомон азизам. 25 сомон. Так сфатошо нормалим да? А, ин сфатошо на гарантия метем аз сфатошо. Мисал, я модумо паз уже сухтама мемонада? Не, не, не. Ин амин. Ин амин ҳама чизош аст бачо сифаташон аст занг занем тамошо кунем бачоасмони хела мебарад ина ишбод палажени исусу боло поё мешавад ин барои ами кухни пухни назайдан ихе мекунӣ ихе мекунӣ амисол ҳамун шефи хона бачи хеле маъқулам хе мемонад инаҳо аҷиб аҷиб ина бачо рақамошо мемонем занг занем магазини акаи шарифҷон шарифҷон марҳамат бачаҳо занг заден ина айноми калхозоботӣ бигӯед хизмат мекунад худо хоҳад арзонтар карда муомила карда метаҳад майли акаҷон саломат бошед занг занан ака айноми калхозобод теве гуфтан арзонтар кардан иншоалло скидкаш ҳаст гарм нест ака саломат бошед барори кор акаҷон майли лайка фаромӯш накунед подписатся кунед сайти калхозобод тв да ягон айноми сайти калхозобод тв гав заред иншоалло арзон мекунем сифатҳои нав лайк абиҷихин да 24 соат саломат бошин ака раҳмат акаҷон саломат бошин хоб